Ça fait plus d'une semaine qu'on tourne en rond bien Joël De toute façon, c'est moi le meilleur. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Oui, la guerre T'es prêt Pikachu Allez Pikachu, à l'attaque ¡Buena, buena, couac. Aïe, aïe, aïe. Voilà la casa. Voilà la casa. Ah la casa. Oh. Euh, ta gueule.